Όταν δεν αντέχεις άλλο να μένει άπραγο στην καταστροφή που συντελείται τριγύρω σου, όταν πάρεις την απόφαση πω δεν θα είσαι δούλο αυτού του συστήματος, αλλά πολέμιο του, όταν περάσει από την απάθεια στην επίθεση, τότε μπάτσι, δικαστέ και μιμιέ θα σε βαφτίσουν τρομοκράτη. Γιατί στη γλώσσα των λακέδων έτσι λένε τον επαναστάτη. Για εμά, τρομοκράτε είναι αυτοί οι ίδιοι και οι θεσμοί του οποίου υπηρετούν είναι το σύστημά τους, η δημοκρατία τους, η οικονομία τους. Στεκόμαστε δίπλα στους φυλακισμένους αναρχικούς αγωνιστές. Αγωνιζόμαστε μαζί τους για μια κοινωνία ελευθερίας και ισότητας και ο δρόμος για αυτή περνά πάνω από τα συντρίμια κάθε φυλακής.